Merhaba. Ünite 1. Merhaba. A. Tanışma. Selamlaşma. Dilekler. Merhaba. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? hoşça kal. Güle güle. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Benim adım Ali. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Nerelisin? Japonyalıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoşça kal. Güle güle. Hazırlık çalışması. Merhaba. Günaydın. İyi günler. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoşça kal. Okuma. Tanışma. Merhaba. Benim adım Ali. Senin adın ne? Benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Selam Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim.'' Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin? Nijeryalıyım. Sen nerelisin? Ben Almanyalıyım. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.